Oktay Eloğlu ixtisarla iştirak edirlər. Oktay Eloğlu, Frəngiz, Sevər, Səməd bəy, Gülgəz, Hacı Zaman, Aslan bəy, Nadia, Nərgiz, Tamara, Xaspolad, Mazandaranski, Şaqqulu, Şəkinski, Dursun, Muxan, Elxanlı, Rüssəm, Özdəmir, Şivarts, Mor. Birinci pərdə. Səhnənin arxası. Solda Oktayın bəzənəcəyi. Aktyorlar cavə qiyafələrində ora-bura gedirlər. Nadia. Frəngiz, qoy pərdə qalxsın. Aslan bəy lojada otursun, sonra gələrik. Yoxsa bizi burada görərlər. Hələlik Oktay da məşğul olar. Firəngiz. Yaxşı Nadiya. Bu gün daha utanmayacağam. Gələcəm. Nadiya. Mən səni gətirərəm. Hələ gəl. Gedirlər. Oqtay və Tamara girir. Oqtay. O tam başqa bir sözdür. Sonra zalım, yırtıcı bir hökmdar qarşısındasınız. Əllərinizi qorxulu bir həyəcan içində uzatmış, bax belə göstərir. Deyirsiniz, söyləyin. Tamara. Onun xabarı bala yoxdur. Oktay. Yenə bala. Belə ey, belə. Tamara. Nu balaje deyirəm. Bala, bala. Oktay. Bala это ребенок. Бела это несчастье. А belə это значит так. Dursun. Oktay. Salonu dağıtdılar. Saat ondan işləyir. Oktay Dursun'a. Bu saat. Tamarya. Siz öyrənin mən bu saat. Dursun, bəs biz nə sayaq eləyək? Gecə keçdi, heç bir şey hazır deyil. Oqtay, Xaspolot gəldimi? Dursun, yox. Şəkinski, Dursun, heç birisi. Dedim ki, evlərinə adam göndərin. Dursun, üç yol göndərmişəm, evdə yoxdur. Oqtay, ax indi mən başıma nə daş salım? Bu da insanlıqdır ki, cəmaatı dörd divar arasına doldur da, özün baş götür çıx get. Axı bir anlamalıdır ki, onsuz da teatrdan qaçan xalqımızı yalvararaq bilet satdığımız 3-4 zavallını da qaçırırsınız. Mazandaranski. Oktay, antreprenyor mənzil pulu istəyir. Deyir pərdədən əvvəl mənim pullarım verilməlidir. Dursun. İndi neynəməli? Oktay, bəs Tabasaranski hardadır? Get söyle adamlar gelmemiş adam tapsın. Mazandaranski. Raboşelərə də dedi. Hamısı getdilər. Çıxıb getdilər. Dursun. Oktay. Bu gecə heç bir şey çıxmayacaq. Cəmaət da azdır. Çarəsi yox. Oyunu saxlamalıyıq. Oktay. Olmaz. Sən də get söylə adamlar gəlməmiş. Xalqı oyuncaq kimi əldə oynada bilməz. Bu gün saxlasan, sabah kimsə bu qapıdan keçməz. Bir nəfər də olsa oyun getməlidir. İvanovski hardadır? Getmək istərkən. Şaqqulu. İvanovski gavədən əvvəl Zöhakin taxtacını sərnigün elətdirdi. Deməli, oyun qurtardı. Oqtay. Əsəd bəy onu görmədimi? Şaqqulu. Oyun cəmiyyəti xeyriyyə üçün oynanılır. Sabah cəmiyyətin pulundan da olsa mənzil kirayəsini verərəm. Qulaq asmadı. O da dedi, oynamasın, çıxıb getdi. Dekorasiyaları da söküb hərəsin bir divara söykədilər. Özləri də getdilər. Oqtay, yəni kassada heç pul yoxdur, heç olmasa şaqqulu. Baxdılar. Vur tut 8 manat pulu var idi. Onu da paltar üçün vermişlər. Oqtay, Allahu Əkbər. Şaqqulu, Oqtay, indi ki Əsəd bəyə demisən, gəlin oyunu saxlayaq, başqa çarəmiz yox. Oqtay, olmaz, oyun saxlanmaz. Xalqı çiğrəndirirsiniz, anlayırsınızmı? Şaqqulu, al bu üzüyümü apar ver. Söylə, sabah parasını düzəldib verərik. Şaqqulu gedir. Tabasaranski nə oldu? Dursun, çağırır. Dursun. Tabasaranski keyflənmiş, yatıb. Dedim, dedi cəhənnəm olsun hamısı, oynanmasın. Deyir, mən rejissoram, belə deyirəm. Oqtay, bunlar Azərbaycan xalqı üçün sənət yaradacaq, mübarizə aparacaq, səhnə düzəldəcəklər. Dursun, get söylə. Birinci pərdədə Həsən Xaspoladın rolunu oynasın. Mazandaranski. Canım, düz gəlmir. Oynamayanda qiyamət qopmaz ki. Rüssəm. Oktay, qılıncım yoxdur. Dursun. Oktay, İlyas gil qapıları bağlayıb meyxana deyirlər. Həsən də qumar oynayır. Qulaq asmadılar. Dursun gedir. Tamara. Oktay, Daha mən gedib soyunum da. Oqtay. İlyas. Getmək istərkən. Bir dəqiqə durun. Şəkiniski. Bu oğlan aşıqdır Leyla adlı bir gözələ, bağıraraq çıxır. Oqtay. Zəhrimar Leyla adlı bir gözələ 8 saatdır cəmaat gözləyir. Saat 11-də durub gəlmiş ki, Leyla adlı bir gözələ. Şəkinski. Saat 11 hardan oldu? Neyniyim, acından ölməyəcəm ki. İşimi bitirməmiş durub gəldim. Ə, hə, deyəsən saman yeyəcəm. Top kimi partlayır, sanki əlimə imperial zad sayacaqlar. Oqtay, əzizim, quzum, gözüm, mən pul alıram, sən yox. Boynuna götürmüsən, cəmiyyətdən utanmırsan, barı cəmaatdan, səhnədən utan. Xasbolad, Oqtay, mən hansı qapıdan çıxacam? Şaqqulu, heç qapı var ki, çıxasa? Oqtay, odur da. Xaspolat, əzizim, bu vaxtacın hardasan? Xaspolat, vallah Oqtay, bir-iki orucum qalmışdı. Bugün iftar açdım. Oqtay, oruc sənin belini sındırsın. Gəl bura, Muxan oturdu. Soldan çıxdın, baş əydi. Əyil, özü əyilir. Əyil də. Xaspolat, Oqtay, mən orada əyilərəm. Oqtay, sözünü de. Xaspolat, Oqtay, vallah mən axşam deyərəm. Oktay. Canım akşamdı da. Saat 11-dir evini Allah yıxmasın. Hanır olun. Xaspolat. Vallah yadımdan çıxıb evdə qalıb. Oktay. Of, Allah görsün sizi. Yaxşı, baş əydin. Əy də, əy də, qardaş, belində ağac bitməyib ki. Xaspolat. Oktay. Atam, mən oynamıram, vəssalam. Gül kimi əlimdə işim, alış-verişim. Şaqqulu. Saat 12-dir. Onsuz da oyun olmayacaq. Get o başdanlığa. Oktay, Mazandaranski, get. Bu saat get deyirəm sənə. Xaspolat, haydi sən də get. Süflyordan kitab al. Sözlərinə bax. Mazandaranski gedərək. Savad var ki, oxusun. Oktay, Şəkinski, get geyin. Dursun. Oktay, üzüyü verdim İvanovskiyə. İndi də raboçilər çıxıb gediblər. Deməli qaldı. Oktay, Allahu Əkbər. Şaqqulu. Uşaqlar soyunsunlarmı? Oqtay. Kimsə soyunmasın. Özüm işləyəcəm. Şaqqulu. Dekorasiyaları hardan tapacaqsan? Mıx yox, çəkic yox. Oqtay yerdən bir daş götürür. Budur çəkic. Canım çıxar, özüm hər şeyi tapar, düzəldərəm. Rüstəm. Oqtay, mənim qılıncım yoxdur. İvanovski vermir. Oqtay, Get söylə, borcudur versin. Yoxsa gəlib hamısını ayaq altına tökər, parça-parça eləyərəm. Bu sağ divar. Qaldır. Götürürlər. Pərdə qalxır. Oqtay səhnə arxasındakı otağa girir. Oqtay, günaydın. Səməd, əlin neşin qanamış. Bağla onu. Oqtay, heç, mıx dağıtdı. Səməd, Oqtay, dünən anam bizə gəlmişdi. Yalvarıb məni göndərdi. Axı belə iş olmaz. Oqtay, Səməd bəy, istəyirsiniz sözlərinizin hamısını əzbər söyləyim. Atadan sonra dükan bağlandı, malı dağıldı, evə gec gəlirsən, çörək yox, bilmirəm, odun yox. Bunların hamısını bilirəm. Nə etməli? Səməd. Dildə demək asandır. Bir ana, bir də naxoş qız qalmışlar başsız. And içir ki, Üç gecədir xəstə uşaq qaranlıqda yatır. Neft almağa pul yox. Çox da bilirsən. Çarə ki etmirsən. Oqtay, doğrudur. O zavallılar da fəqət edə bilmirəm. Çünki Səməd bəy, mən qocaman bir xalqı, onun səadətini, gələcəyini iki nəfər qadının istirahətinə fəda edə bilmərəm. Səməd, istirahət istəmirlər. Bir parça çörəyə nə deyirsən? mən xalq deyə özümü şəhid edəcəm. Qiymət verən kim? Hətta doğma əmin bu gecə nişanlını özgəyə verdi ki, mən arvad tumanı geyən bir adama qız vermərəm. Oqtay, mən heç bir şey istəmirəm. Mən bu yola gəlirkən xalqımdan altın taclar gözləmirdim. Mən o şeyi gözləyirdim ki, onu da alıram. Səməd, mən də xalq üçün çalışıram. Cəmiyyətdə, upravda üzvüyəm. Fəqət elə işdir ki, adım, sanım, güzəranım. Yoxsa xalq, mən özümü unudacam ki, Oqtay. Xalq və mən. Bu iki söz bir yerə sığışdırılmaz. Ya mən olmalıyam, mənim üçün xalq olmamalıdır, ya o olmalıdır, mən olmamalıyam. Mən baxdım, ikincini götürdüm. Və o gündən Oqtay bir şəxsiyyət olmaq üzrə yoxdur. O el oğludur. O böyük bir vahidin kiçik bir parçasıdır. Səməd, Oqtay, çocuq olma. Qubernatora dilmanç gərəkdi. Ayda 70 manat donluq verir. Amma kənardan 7-800 gəliri var. Həm də cəmaat içində adın, hörmətin. Düyü, yağ, minnətin də minnət. Mən səni göstərdim. Dedim, rüşdiyəni bitirmiş. İdraklı, rusca, azərbaycanca gözəl savadı. Budur, yalvardı ki, göndər gəlsin. Axır ki, düzəltmişəm. Oqtay. Çox razıyam Səməd bəy. Səməd. Sənət sevirsənsə, eşitdim ki, səni böyük bir pul ilə Rus səhnəsinə çağırırlar. Get, həm təqdir olunarsan, həm pulun. O vaxta qədər xalq anlarsa, işlər yoluna düşərsə, qayıdıb gələ bilərsən. Oqtay. Hə, aldanırsan Səməd bəy, aldanırsan. Bunu bizim üçün kimsə etməyəcək. Başqalarında səhnə, mədəniyyət hər şey var. Bizdəsə yox. Yaşamaq istəyirsək, yaratmalıyıq. 20-ci əsrin təkamülünə qarşı bu yazıq xalqı tək buraxıb qaçmağı kim özünə layiq bilirsə bilsin, mən bilmirəm. Şaqqulu. Oqtay, bir dəstə adam gəldi. 20 nəfərədək yaxşı geyinmiş, hamısı da bilet aldı. Səməd. Oqtay, mən gedirəm. Ağlını topla. Həm çalışacaq, həm də ac qalacaqsan. Həm də xalq sənə güləcək. Arsız, oyunbaz deyəcəklər. Oqtay. Səməd bəy, gedin. Mən heç bir zaman sizə dəyməyəcəm. Mən bir mübarizəm. Cəbhəm bu. Yolum görürəm çox ağır. Qoy mənə gülsünlər. Anlamasınlar, söysünlər. Fəqət mən bu dərin uçurumları keçəcək. Keçilməz dağları, sıldırım qayaları çeynəyib parçalayacaq və bu keşməkeşlər arasından bir səhnə, yoxdan bir var yaradacam. Səməd Fəqət indilik anan, yazıq bacın. Oqtay Bacım da xalqdan biridir. Onları da xalq özü düşünər. Səməd Aldanırsan Oqtay, hər halda görüşərik. Gedir. Mazandaranski gəlir. Mazandaranski. Oqtay, Oqtay. Dörd nəfər çatralı müsəlman qadın gəlmiş. Örtülü lojada oturmuşlar. Şaqqulu. Yox ha, bir baxım. Tələsik qaçır. Mazandaranski. Oqtay, Oqtay, hanı o? Kağız, kağız hanı o? Şaqqulu. Kim verdi? Səhniyə getməyəcəksən ki. Mazandaranski. Bir rus qızı, yoldaşı da var. Şaqqulu. Elə onlardı. Gördün? Amma hayf, onları müsəlman bilmişdim. Bir baxsana. Mazandaranski. Sən qapıya bax, oxuyur. Möhtərəm Oqtay əfəndi, məharətiniz məni çox sevindirir. Sizinlə görüşməyə müsaidə edəcək olsanız, məmnun olaram. Frəngiz. Çıx, çıx, daha bura sənin yerin deyil. Oqtay gəlir. Bir rus qızı verdi. Oqtay, baxaraq. Doğrudan mı? Söylə gəlsinlər. Sən də lütfən bir dəqiqəlik. Oh, şaqqulu çıxır. Frəngiz və Nadia girirlər. Nadia. Простите, что беспокоили. Ancaq bu qız rahat olmur. Oqtay, buyurun, buyurun. Frəngiz. Sağ olun, gedəcəyik. Anlaşılmaz bir sükut. Nadia. Biz Rus teatrlarına çox gedirik. Frəngiz. Mən çox arzu edirəm ki, bizim də dilimizdə belə teatrlar olaydı. Nadia. İndi üç dəfədir ki, Aslan bəy gətirir. İlk əvvəl qaçaqlara gəldik. O qədər sevinmiş ki, o gündən adınız dilindən düşmür. Məktəbdə, evdə bir aktyor sözü eşidildimi, dərhal bizim də teatrımız var. Oktay Karlı gözəl oynayır deyə araya atılır. Özünüzü görmək istəyirdi. Bir ayda rahatlığı yoxdu. Ancaq Aslan bəyin qorxusundan gəlmirdik. Oktay, mən çox şadam. Aslan bəy kimdir? Frəngiz, qardaşım, Nadiya. Uprava üzvü. İndi də ondan gizlin gəlmişik. Oqtay. Nə cür təşəkkür edəcəyimi bilmirəm. Adətən bizim Azərbaycan xanımları teatra gəlmir. Hamısı evlərdə Nadiya. Onu da qoymurdular. Atası qoymur. Qardaşı gizlindən gətirir. Evdən çıxarkən çadıra örtür. Sonra Aslan bəylə gedir. O söz demir. Ancaq bura gəldiyimizi bilsə qiyamətdir. Ona görə də pərdənin yarısında gəlmişik. Frəngiz, siz çox gözəl oynayırsınız. Mən çox sevindim. Nadia, deyir Oktay Karlı ruslardan yaxşı oynayır. Oktay, vallah xanım, o qədər mütəəssirəm ki, zəhmətinə qarşı adətən hər kəsdən töhmət görən zavallıları siz sevindirirsiniz. Frəngiz, sağ olun, mən həmişə sizin oyunlarınıza gələcəm. Bir də bura gəlsək buraxarlarmı? Mane olmaram ki. Oktay, nə zaman gəlsəz, məni çox sevindirdiniz. Frəngiz, mən sizin üçün çiçək gətirəcəm. Nadia, çiçəkləri ver də, nədən utanırsan? Neçə gündür deyir ki, mən də sizin kimi öz aktyorlarımız üçün çiçək aparacam. Gətirmiş, indi də utanır. Frəngizin dirsəyindən itəliyir. Frəngiz gözlərini yerə dikərək çiçəkləri verincə həmin çevrilib qaçırmış kimi. Sağ olun, gedir Oqtay, Allah amanında.